Tu! Kur tu biji visu šo laiku? Es zinu, kur tu biji. Precīzāk. Es zinu, kur tu varēji būt. Tu varēji būt šeit. Ar mani. Kā iepriekš. Bet tu nebija. Un ir bijušas tik daudz domas. Kā gribējās tev pastāstīt. Bet tu nebija šeit. Piedod. Man vienkārši tevi vajadzēja. Bet ja jau esi šeit, tad mēs varam parunāt. Nāc. Es atceros bērnībā. Ziemassvētki man bija ļoti patīkams laiks. Laikam jau mani gaidīja dāvanas, jeb lietas, kuras man principā nebija vajadzīgas, bet kuras es vienkārši vēlējos. Man bija ideāls variants. Es biju bērns bez ienākumiem, kas nozīmē, ka neviens no manis neko nesagaidīja, un tikai es varēju sagaidīt visu no pārējiem. Bija tikai viena nianse. Mēs nebijām no tām turīgajām ģimenēm. Mēs nebijām tā nabadzīgākā ģimene, bet no maniem draugiem laikam ar uh, vismazāk ienākumiem. Protams, man tas neko daudz nenozīmēja. Es joprojām vēlējos un prasīju lietas, ko mēs nevarējām atļauties. Es nedomāju, ka viņi to nevar atļauties. Es domāju, ka viņiem vienkārši ir vienalga par to, ko es vēlos. Es domāju, ka viņi domā tikai par sevi un savām vēlmēm. Bet tajā pašā laikā es nemanīju, ka Viņi paši sev nepērk neko šiku. Un manai māsai patīk atgādināt par to, kāds šausmīgs bērns un tīnis es esmu bijis. Kā piemēram, vienas Ziemassvētkus, kad maniem vecākiem bija grūti ar naudu. Un mana mamma šķietami no Ziemassvētku vecīša uzdāvināja man vienu kinderolu, uz ko mana reakcija bija. Un tas ir viss. Reakcija pēc kuras mana mamma aizgāja uz virtuvi un klusām raudāja. Es, protams, neko tādu neatceros, jo nezināju, ka esmu ko sliktu izdarījis vai pateicis. Bet mana māsa to atcerās. Viņa bija piecas gadus vecāka un to situāciju saprata daudz labāk par mani. Bet vai var mani vainot? Ja nemaldos, tad tolaik es vēl ticēju Ziemassvētku vecītim, par ko man mācīja bērndārzā un sākuma skolā. Es zināju, kādas dāvanas Ziemassvētku vecītis dāvināja citiem. Kāpēc viņš man dāvināja mazā? Šis vecītis, kuram ir pieejami bezgalīgi resursi, man uzdāvināja vienu kinderolu. Iepriekšējos Ziemassvētkos tik bija labāk. Bet tas bija bērnībā. Kā tad ir tagad? Līdz šim gadam mēs ģimenē joprojām dāvinājām viens otram dāvanas. Lai gan mēs visi esam pieauguši cilvēki ar personīgiem ienākumiem. Un tāpēc man Ziemassvētki vienmēr ir bijis tāds stresains laiks. Es nevēlos uzdāvināt cilvēkam kaut ko, kas viņam nav vajadzīgs, kas viņam nepatīk un kas galīgi nav personīgs. Bet es arī tik labi nepazīstu sev tuvos cilvēkus, lai zinātu, ko viņiem vajag, kas viņiem nav, kas viņiem patiktu. Es domāju, mēs visi esam pieauguši cilvēki, un ja mums kaut ko vajag, tad mēs paši to nopirksim. Un ja mēs kaut ko vēlamies, tad mēs paši par to parūpēsimies. Un tāpēc man nekad Ziemassvētkos nav sanācis dāvināt tādas dāvanas, ar kurām es būtu apmierināts. Staigāt pa veikaliem, kuros visi plaukti ir pilni ar kaut kādu figņu, ar Ziemassvētku piegaršu. Kāda jēga? Kam to visu vajag? Man arī nepatīk saņemt dāvanas, jo tad no manis ir sagaidāma kaut kāda reakcija. Un es varu izklausīties kā tāds kretīns, kurš nenovērtē to, ko tuvie dara priekš manis. Bet es novērtēju, es esmu pateicīgs. Bet ziniet, šo dāvanu man uzdāvināja Ziemassvētkos tētis. Vai man tā patīk? Nu, īsti nē. Man nepatīk zelts. Šis, protams, nav zelts. Mm, tas nekādi neasociējas ar mani. Šis ir priekšmets bez jēgas, bez jebkādas liederības bet tas jau gadu man stāv uz datorgalda. Lai gan esmu jau paspējis pārvākties, un man ir bijusi izdevība atstāt to kādā kastē. Šī dāvana stāv man uz datorgalda, jo tā man atgādina par tēti. Tā ir dāvana no viņa, un tāpēc tā man ir dārga. Bet, zini, tu sāc apzināties, cik daudz neliederīgu un nevajadzīgu mantu tev ir – kad tu sāc pārvākties. Un pēdējo sešu gadu laikā esmu pārvācies piecas reizes, un katru reizi es atkritos no maisiem ar nevajadzīgām lietām. Protams, nedāvanām. Parasti. Šķiet, ka novēršos no tēmas. Protams, mēs vēlamies iepriecināt viens otru, bet vai mums tas ir jādara caur materiālismu? Es domāju, ka cilvēkiem ir kas dārgāks un vērtīgāks, ko dāvāt citam cilvēkam. Un tas, manuprāt, ir laiks, lai gan bieži vien mēs to noniekojam. Laiks ikvienam no mums ir limitēts. Un parasti mēs nezinām, cik daudz mums tā ir. Jebkurā laikā tas var izbeigties un papildus jau vairs nenopelnīs. Manuprāt, ja tu cieni sevi un citus, tad tev ir jāciena gan savs, gan citu veltītais laiks. Manās acīs Ziemassvētki, Jaunais gads un citi svētki ir domāti tam, lai tu šo laiku pavadītu ar sev tuviem cilvēkiem. Un ar to būtu jāpietiek. Materiālisms cilvēkos atraisa to ļaunāko, un caur dāvanām mēs to daļēji atbalstam kurš, ko, cik dārgu, uzdāvina kuram. Mēs nejauši par to aizdomājamies, mēram mīlestību dāvanās. Šogad mēs ar ģimeni sarunājām, ka svinēsim bez dāvanām. Un es domāju, no tā mums visiem tikai labāk. Vismaz man nav jāstreso par to, ko dāvināt. Un Ziemassvētkus es varu iedomāties daudz patīkamākus – un tev es iesaku par visu to padomāt. Varbūt arī parunāt ar sev tuvajiem cilvēkiem un noskaidrot viņu domas. Un kopīgi jūs varat izdomāt variantu, kas jums strādā vislabāk. Ja ne uz šiem svētkiem, tad varbūt nākošajiem. Un paldies tev par tavu laiku. Es esmu Herbis. Līdz nākošai reizei.